茫茫天数此中求，世道兴衰不自由。万万千情说不尽，不如推背去归休。啊，你看，本频道的新老观众们，大家过年好，还像那么回事吧？啊，这个农历二零二二年过去了，二零二三年呢，哎，也就到来了。至此之际呢，我将挖坑已久的推背图，啊，略微的那么填一填坑。 本人学问不精，一直不敢随意开这个节目。当然了，主要原因是懒（括弧笑）。嗯，没错，这次我写稿子了。嗯嗯，按照本频道一贯的尿性呢，这个开头我先扯点用不着的啊。以前是直说啊，直播啊不能快进，现在大家呢可以快进了。 大过年来都来了，怎么可以不让大家乐呵乐呵呢？啊，我顺道呢，给这种以这种国际大媒体啊，史东记这样的傻逼们啊，提前先挖个坑。想看懂推背图，需要熟练掌握《易经》还有金方八宫他们的卦理、卦象，还有变化方法、计算方法。啊，这个这就基本上呢，把外行挡在了门外。 其实千百来千百年来，一直有易学大师啊，在研究这个不同版本的推背图，啊，心得和手稿也有很多传承了下来，比如金星泰先生的批注，啊，只是传承的圈子比较小，呃，好在这些啊也都没有断绝，比如苗元一先生的这个《推背学概论》就已经出版了，啊，就是这本，嗯。 想认真学习推背图原理的，可以拜读一下。不过，这个如果想直接看答案的，可能会让大家失望。这本书呢，苗老先生他把他所知道的和分析的内容，啊，以方法论的形式写在了书的前半部分，主要的是告诉你啊怎么去读推背图。至于推背图里边到底写的是什么和什么意思，那么。 呃，苗老先生关于历史部分的，啊，特别是清朝以前的，给我们列举了一些答案。啊，关于清朝民国之后的这些关于未来的部分，苗老几乎没有写任何事情，也没有写任何解释。想直接看答案的朋友们，你们就不要买了，这个会让大家失望的。 那么我自己呢，也在，像想自不量力的写本关于类似的一个书，断断续续呢写了有几万字了。就是啊，严谨做学问，毕竟不是我这种外行可以一蹴而就的事情，啊，所以说，嗯，这不像我做节目，特别是做直播的时候，可以跟大家瞎吹吹牛，啊，听着爽就完事儿了。但是写书不能这么写，啊，毕竟。 这也算是自己的一番心血吧。嗯，行，节目时长的关系呢，我简单和大家介绍一下啊，这个推背图的一些背景。当然了，在网上，特别是维基百科啊之类的，都会告诉你一些基本的内容。但是，就我看来，他们说的并不准确，甚至啊有很多歪曲的地方。毕竟维基百科也好啊。 还有各个网站也好，关于推背图的介绍呢，也都是作者们嗯汇总的，比较主观的关于推背图的一个介绍啊。在学术领域，其实维基百科之类的很少被引用，就是因为呃，它不像严谨的做学问那样需要反复的去验证。那么我就以这本《推背学概论》的前言的一段。 作为，嗯，我看来相对靠谱一些的关于推背图的一些背景介绍吧。那么，比如说，它是传说是唐朝袁天罡、李淳风所写的这些网上流传的内容，我就不说了。我说一些比较不一样的事情。苗老师这么说的，啊，推背图啊问世一千三百多年以来，闻者甚众， 但研究者甚少，长期流落于江湖术士之手，啊，受金圣叹影响，研究者呢多，啊，盲词一语附会史事，或望文生义，或按图索骥，竟没有人啊将其视作易学著作，并对其进行易学诠释的学术性著作。呃，究其原因呢，一方面是因为在漫漫漫千载的专制主义时代。 推背图，呃，长期被后人误以为是这种研究朝代更迭啊、政权变更、国家治乱的这种超验性的政治学著作，从而被历代君王啊、王朝所严禁，知识学者大多啊不敢深究。另一方面呢，呃，相书易学啊，自汉以来逐渐衰微。 加之魏王帝啊扫相痛击，啊至唐，呃，《周易解集》之后的著作，那么几乎也就成了绝学。呃，后边呢就无人识得，特别图他的易学创作原理，啊，进而粗暴的将其斥之为虚妄之作。那么大家也可以看出来。 苗老先生呢，观点也很明确。嗯，比较通俗的讲呢，就是说和我们每一个普通人的习惯思维一样，不懂的就把它打成伪类嘛。呃，并不说，并不是先去研究研究，啊，客观的去看一看，对比一下，然后呢，再发表自己的观点，哪怕是错的，嗯。 呃，也对你有所收获，何况这样对比下来，犯错的概率会越来越少。但是啊，普通人嘛，和我一样，也许和你我一样，嗯，用简单的思维，甚至是不过脑子，嗯，就给他啊，给他扣上一顶帽子，这个。 没办法让我们了解更多的新事物，尤其这种在很多人心中有惯性思维的、下了定论的东西，我们就往往会与与之失之交臂。啊，网上有太多的人，如苗老先生所说，把推背图当做是一个胡说八道的东西，其实远远不止那样。好吧，今天时间关系。 啊，不发表那么多的感慨了。嗯，我详细跟大家再介绍一点，以下呢网上也能找到，但是呢我需要引用它，就简单给大家说两句。推背图啊，它其实版本众多，目前流传于世的呢大概有六个版本，比如说有明朝彩绘本，啊，呃，在台湾中央研究院所收藏，还有一个明朝本，也是在台湾。 不过是在中央图书馆收藏，呃，第三种明钞本呢是芝加哥大学在收藏，第四种就清初啊潘氏八喜楼抄本，啊，这个流传于世，大家可以在市面上买的，还有清末的石印本，也在芝加哥大学啊收藏。但是我们啊能在网上查到的，或者说网上流传最多的版本就是。 呃，这个金圣叹批注的这个版本，也是我给大家讲的这个版本。虽然它看上去最不靠谱啊，但是呢，我却认为啊，这是最值得研究的一一个版本。只不过这个版本没有任何一个图书馆或者学术机构去收藏它，明显是一本伪书啊，对不对？只要把卦象啊按照历史的大事件附会一下就可以了。 啊，那叫预言嘛，对不对？反正过去的也就发生了啊，我把它按照卦象那么描写了出来，大差不差。那看样子是我说对了。未来嘛，还没有发生，是不是？那就无所谓了啊。你反正你怎么说怎么对喽啊。没错啊，我并不排除啊，这是一本伪书。但是呢，这个版本之所以我认为是最靠谱的版本啊，是因为写书的人对于《易经》易理的理解和运用。 可谓是大师级的人物，可以说在我心目中啊，袁天罡、李淳风在世也不过如此。这理由呢，我大概归纳了几点，啊，第一个呢，他是严格按照义理所写；第二呢，是严格按照年代排序；第三呢，也是最重要的，啊，在确定了每一项所对应的年代的前提之下。 对民国元年之后发生的一些事情，也都一一应验，这是最了不起的地方。也就是说，你蒙对了一个，啊，也许是你蒙的，但是自从，既然我们能确定这本书是民国时代出现的了，那么他在民国以后的预言，啊，都是对的，至少在我眼中是很靠谱的。 所以说，这是我觉得它很神奇的一个地方，值得被称为一本预言书。呃，甚至啊，我觉得它是源自于唐代的版本，也存在这种可能性。不过呢，哼， <laughs> 杠精们和傻逼们是无论如何也无法理解这个时间顺序啊是怎么得出的。啊，这个不怪他们，谁让他们没文化呢？ 其实推背图啊，每八项为一个章节，啊，会在每个章节的第一项，啊，给接下来的七项划定总的时间范围，有的长，有的短，有的一百年，有的两百年，甚至有的三百年，啊，那么在这接下来的七项里边，也会大致平均去分布概括这个时间段内的大事件，用最简单的方法，其实就可以验证，啊。 从唐初以来的时间轨迹分布的其实非常精准，所以这个就可以说很明确的把每一段每一项所对应的时间都确定下来，也就很好验证从成书以来对未来的预言是否正确的一个重要根据。那有杠精又会说了啊，那么时间能定，内容也可以随便改的呀，啊，你这不还是胡说八道吗？ 其实维基百科作者关于推背图的介绍，啊，在这里，是我觉得他是最不了解的地方。维基百科他说这个推背图被大量的后世所篡改，问题就出在这里。各国收藏的原书版本，啊，确实被改得一塌糊涂。我曾经看过，唯独民国版本，就是这个没有实体书的这个版本，是脉络清晰的。 呃，根据苗老先生的研究，推背图呢是按照金皇八宫的卦象逻辑来写的，二者之间呢联系非常紧密。呃，具体怎么联系的，先不着急啊，有空我们再说。那么在此在此基础上呢，啊，每一项的图、称和颂，都是经过金黄八宫的每一项，根据易理、易经、易理和星象学得出。 可以说项与项之间的前后顺序，啊啊，这个这一项所对应的这个图，这一项所对应的衬和送，你想改一个字，改一部分，那真的是难如登天。我这么说呢，大家可能没有印象啊。我随便翻开一页啊，就比如说二十二项啊，这个我回头会打在这个屏幕上，我随便翻这一页啊。 二十二象，啊，是有卦，离上兑下。图画上是一匹马，啊，那么如果你想乱改的话，在金黄八宫的顺序里边，这一项的前后顺序你改不了了。也就是说，这一项的卦象也定下来了。那么这个卦象所对应的这个图应该长什么样呢？其实苗连一先生在这里都帮我们写过来，啊，你看。 这里有写，离上对下，那么兑为水，那么坎可以为马为渡，这样子的话呢，既然卦象定下来了，在图画里边画一个一个水的背景，上面再加一匹马，对应的就正好是啊这个有象或者叫已有象。也就是说，你想改是很难改的，你不可能在水里画一个画一个乌龟。 画一个别的什么东西，这就和卦象对不上了。包括天影当空，它衬言里边啊，这个否极见泰啊，这几句话都是根据这个卦的基本卦象的变化来写出来的啊。它有自己的规则，比如说什么地方该用互化来表示，什么地方应该用啊，这个呃才能把这几个字确定下来。你如果想改一个字的话呢？ 那么和这一这一项的基本的卦象就对不上了，特别是这个关于，呃五行啊啊啊卦之间的变化方法的方位啊，那逻辑上就对不上了。苗苗先生呢，在这个，呃，写这本书的过程中，已经很详细的把每一项所对应的对应每一个字每一张图啊，它的变卦的变化方法都已经帮我们。 去整理，啊，审查了一遍吧，或者叫验证了一遍，可以说绝大部分的内容是对得上号的。这也就是我为什么要跟大家说，这本书值得大家以研究的这个做学问的角度去看。具体的原理啊，真的不是那么简单的，也正好呢，这个给大家再多挖一个坑吧。 等这些杠精和傻逼们在那里瞎逼逼说：“哎，你在这里胡说八道啊！什么金方马工根本就不是那么回事的时候，啊，我们再细细的去讲这个变化的规则和对应的逻辑，啊，把这些算法给大家讲清楚。有这些杠精们的存在啊，正好给这些枯燥的这种啊学术问题加点乐子，不然这个节目真的没法做下去。好了。” 这个 <laughs> 节目时长关系，咱们进入正题吧，不然真的就没稿子了。下边呢，其实我对要讲的内容已经烂熟于心啊。这个我大概跟大家讲一下，这个一百多年来这推背图大概写了些什么，大家心里可能就有数了。毕竟咱们这个是对未来的一个预言，其实并不止二零二三，可能我说到哪是哪。下边呢就没有稿子了。 我把提示器也放在一边，我们来看一看这一百来年以来，推背图上所载都发生了些什么，也正好是苗老先生没有写的部分。具体的项呢，我会在剪辑的时候把这些书里面的内容，也是网上大家都可以查到的，打在画面上。啊。 大概我们过一下，呃，这么说吧，袁老先生写的最后一项呢，关于关于这个历史的描述，就一直写到了民国时民国时期的中叶，后边他都不敢写了，啊，可以说上一百年之前，啊，或者说上一个章节。 最后一项的内容，正好是这个，啊，魁某相艮上巽下，古卦。谶言呢是：一、二、三、四，无土有主，小小天罡垂拱而日。一口气来，一口东来气太骄，脚上无履，手无毛啊！若逢木子冰霜患，生我者猴，死我雕。嗯，这个的时间段，我跟大家说一下。 大概就是一九四五年，或者说，嗯，行吧，一九四五年到一九四九年，啊，或者说历史按照它的历史分布的话，其实是一九三七年左右到一九四九年之间，这么十几年的一个大概的历史进程，啊，具体发生了什么，大家可以看看这个时间段里都发生了哪些历史大事件，跟这一卦这一项。 哪些能对上？啊，大概的意思，我跟大家聊聊。嗯，这三个小孩呢，大致的是，呃，控制中国这个中原吧，这是古人的视角，啊，不同的力量的一个缩影。那么，啊，身着胡服的那个小孩，把他的这个球，啊，给了那个留着娃娃头的。 啊，身着汉服的装束的这么一个孩子，另外一个呢，啊，可能稍微年长一些的孩子啊，身穿这种长褂，颇有啊古人遗风的这位小孩，也要把他手中的球给这个新来的后起的之秀吧，但是要给不给拿在手里的这么一个趋势，啊，大概说这个已经给了小球的这个穿着胡服的。 可能就是大清，啊，或者说胡人的力量和外部力量，已经彻底把这个对中原的控制权交给了啊这位即将这个新来的小孩子吧，年龄最小。那么年长一些的这个呢，要给不给，将来那里，大家可以看得出来，这就是当时的啊，日本人走了，对不对？ 那么，啊，大清也没了，江山给了这个所谓的汉人后裔，但是另外一个汉人的后裔比他年长的，嗯，却僵在了这里，而且这里边也对这个汉啊国民党未来的一个走向有了一个大致的判断，这个大家自己意会就好啊。比如说有人说“生我者生我者猴，死我雕”，啊，这个。 哎呀，侯与孙相同，可能说国民党是孙中山所创造。死我雕呢？这个有人说是马英九，也有也有人说是未来的一个人。不过这个没所谓了，网上有对他的解释，我也就不多说了。下面是重点，从第四十一项开始呢，那么这个是离相，离卦，我从前也讲过，这里边有对未来九十九年的一个。 时间段的概括，它这里边有“九十九年成大错，称王只合在秦州”，也就是说，从这一章开始，就是四九年，呃，这一个时间段开始，他阐述了整个的啊，执政党共产党的命运。啊，为什么说这个里边说是四九年开始，但他所陈述的部分却不是从四九年开始？因为在同一个中原大地上吧，同时存在着不同的政权。 他以每一个势力的视角为线索，来去啊跟大家叙述他的一个预言，比如说刚才这个关于国民党的一个命运，啊，这个从啊四九年前后或者三七年前后，甚至从他的诞生地，从孙中山那个时期，一直说到了未来，它是穿插着来的，啊，但是啊、历史的进程和这个预言的这种视角，它是在不断变换的。 这个不重要啊，它是一条一条之间中间有重叠的部分，但是呢，它把每一根线都梳理得非常清楚。我们回到四十一项啊，他说这个中共呢，它是有九十九年的这么一个气运啊，他如果说九十九年成大错，也就是说他只是犯了个错，并没有说九十九年他就没了。注意这里不要有这个误解。 这也是我最早在不太明白的时候啊，说九十九年必亡，啊，也是受了这个郭乌龟他的这么一个蛊惑啊。现在我要纠正一下，也就是说，中共九十九年会犯下大错。那么称王只和在秦中呢？我们回头再解释，这个不重要啊。嗯，这里边当时我记得还在陆大脑袋，然后路边社那里说了这些关这些事情，嗯。 关注的人就开始多了起来。哎呀，哎，帽儿虚戴，血无头，是个虚。手弄乾坤，何时休？ <laughs> 翻来覆去，来回来去都是你的错。嗯，操弄才是你们的所谓的本质啊。好，那么九十九年是指的什么呢？是哪九十九年？它并不是指一九四九年往后到二到。 到多少？到二零四八年，这是一百年，而是从共产中国共产党诞生的一九二一年到二零二零年这么一段时间，啊，是一个时间节点。这里边有些时空交错，大家不要把这个搞乱了。那么，这个第四十一项的总章是后面七项的一个啊引领。那么，我们再看这九十九年。 共产党这九十九年都发生了什么事？啊，首先第四十二项，履卦，就美人西来，美人自西来，朝中日渐安，长公在地为而不为。啊，西方女子琵琶仙，娇娇衣裳色更鲜，此时混迹居朝室，闹乱君臣百万般。那么按照苗老先生他的研究方法，我们把时间段先定下来。 那么，在中共最早从一九二一年之后，啊，把这九十九年大致分成七卦，那么每一项呢，啊，大致分成七项，每一项呢大概有十几年。那么从一九二一年的头十几年，啊，中共是怎么一个开始呢？其实这里边也都写得很清楚，啊，比如说，呃，这里边的美人西来，朝中建安呢，你可以看到。 西方向在哪儿啊？中国这块呃大陆以西，或者是中原以西，或者甚至指西方。那么这个真正西来的东西，注意啊，它不是别的，我觉得应该是共产国际，或者说这种共产主义思想从西方而来。朝中日建安呢，那就是嗯，在一九二一年左右的时候。 呃，这股势力在中国这片大地上逐渐的啊，以政治的团体的形式逐渐安定了下来。长功在地威而不威，那么就是现在属于中共最早的隐藏实力啊，闷头发展，有危机存在但还没有出现的这么一个阶段啊。那么下面对于这个“宋”就是趁的一种更扩展的一个解释。 比如说，他形容这种西方女子琵发仙呢，是指的是哎，这共产主义看上去非常的啊，看上去非常的漂亮，让人觉得哎，这东西非常有煽动性质啊。娇娇一裳色更鲜，其实说的也是这个。这个此时混迹居朝室啊，闹乱君臣百万般啊。这里边我还要提一句啊，关于四十一项里边这个关于离上离下，离是火的这个本意。 那么上火下火，你也能看出来，这个共产党的颜色到底是什么？红色，火的颜色，好吧？那么后边所说的“娇娇一裳色更鲜”呢，其实也都是关于火的这种鲜艳的颜色这么一种描述。这是古代的书里边没办法去在画图上把颜色重现出来，他就用文字来描述。那么后边就是说，这个西方过来的这个思想啊，披着美丽的外衣，在哪儿呢？ 此时，混迹居巢市已经慢慢的渗透到政治中心，闹乱君臣百万般。我们也知道，最初中共在，这个国民政府里边都扮演什么角色，啊，主要就是挖墙脚，啊，那个当然，党我党最擅长的还是，控制舆论，利用舆论，哎呀，这个大家懂的都懂。好，这个不多说了。那么四十三项又过了十几年，发生了什么呢？啊，那。 这里边也写得很清楚，啊，既然是顶卦离上巽下，那么上面是离，下边就出风了，啊，君非君，臣非臣，始皆为中可定。那么以党的视角来看呢，啊，君非君呢，那就是，国民党理论上是领导者，但是呢不像不像个领导者。臣非臣，啊，这个中共的我党，它看上去呢是一个从属关系。 但他呢野心很大，并没有打算就这么完了。史坚为重克定，我们也看得出来，啊，中共最初经历了这种啊各种反围剿啦、长征啦，最后还加个西安事变啦，终于克定了，这么回事儿。那么我们可以看这种黑兔走入青龙穴，有人说它是指呃这个所谓的不到一万里的长征，啊，欲进不进不可说，那真正完了吗？没有。 唯有外边树根上三十年中子孙接。那么以中原的这个中原汉人，或者是以呃政权的视角来说，外边的树根上哪个外边？这个也可以是中共的外边，外边比如说指的是呃苏联，或者说以当时的这个军的视角，这个是吧？外边树根的是哪儿呢？是台湾。这三十年中子孙接接到外边去了。 大概就这么一个事情。那我们看看接下来的十几年又发生了什么？啊，这么一看呢，在下接下来十几年就是建国了。那么建国这段时间呢，啊，那个可以说是各种各样的全国人民啊，都在幸很都很幸福是吧？这里写的是啊，犁上砍下的魏继广，啊，日月丽天，群英社府，百灵来朝，双语四组， 中国而今有圣人啊，虽非豪杰也。周成斯亦崇义，称天子啊，否极泰来，九国春。这里边其实“天子”这个词用的很好啊。老毛建了个国，看上去是呃，是不是人民的主席？实际上呢，人家还是以皇帝自居，只不过嘴上不那么说罢了。而且这里否极泰来呢，可能也包括啊朝鲜这战争这一部分，算是近代打仗打了。 几十上百年，终于停一停了，好吗？接下来建国之后又过了几十年，就到了四十五项，啊，或又过了十几年。这四十五项的内容呢，大家在有各种各样的说法。时间关系呢，那个我在这跟大我在这里跟大家过一下啊，大家看一看，建国之后。 大概十几年的时间里都发生了什么？比如说，一九六零年到一九六五年左右上下发生了什么？对应这一项，按照先定时间再定内容的方法，以这种苗老先生给我们的这种研究方法，我们自己来对应这段时间发生了什么，就不难和他这里边的图、称和宋所一一对应。这个大家有兴趣可以自己讨论，因为今天我们是对未来的一个预言啊。 虽然有对过去的一个总结的这个部分，但是时间关系，我们快速过一下，我们赶紧说未来的事。啊，我们到四十六项，你再过十十几年吧，大概就到了一九七九年。啊，这个实际上四十六项这个，呃，一人一个军人申代工直言我是白头翁这个部分，讲的应该是七九年啊，或者说是七六年也好，七七八年也好，啊。 这个四人帮覆灭这段时间所发生的事情，啊，东边东边门里伏金剑，勇士后门入地宫，这么回事我们再看四十七，四十七呢，那么就是八九年之后啊，或者说是这个，呃，等一会儿啊，这个六四十六项呢，啊，关于这个，呃，他所知他所说的这个勇士勇士。 东面粉里福金建勇士后门入地宫这里边，可能它因为时间段长度的关系，这个第四十六项很可能一直延伸到一九八九年。所以说，这里边所也所涵盖的事情，可能不光指自人帮的覆灭，还有八九六四事件。啊，再往下呢，我认为啊，就是从一九八九年到啊二两千年初这么一段时间，那么就是这个。 勿忘无一定乾坤啊！来自天津第一人，好把旧书读多道，一言一出见英明。这个段时间基本上就是江湖时代啊。毕竟他们呢，算是叫呃从这个平民出身。虽然说他们各自也有啊一些红色背景，但是他和元老那些元老们比起来，那就是相差甚远。呃，在中共高层的眼中，这些人啊从平民出身并不为过啊。 所以说，这是一段啊，这个怎么说呢？盛世，所谓的盛世吧。最后第四十八项就龙蛇之争，那么引就引起就是给下边啊下边这个未来的历史要发生的一些巨变做一个开头啊。既然盛世的影像一晃而过，十几年过了之后，大概就到了多少？ 就是说，二零一零年左右，正好是呢，在二零一二年的时候，政权交接，习上台，那么矛盾就开始增加了。这段时间的矛盾，那就变成了龙蛇之争。龙代表着正统，代表着以血脉和怎么说呢，红色基因继承的这股权力。蛇呢，可以说是从江湖时代开始崛起的这个平民官僚。 这么一个平民官僚的这种力量，或者叫技术官僚为主的这么一股力量，这两股力量一上一下开始打了起来。那可能最有代表性的就是，呃，王岐山他所领导的这个所谓的反腐吧，实际上就是习以此名义的大清洗，大家也都能明白啊。这张就过了。好了，重点来了，关于现在和未来就在这里了啊。比如说关于第四十九项，叫人子。 坤上坤下的坤，注意这个卦是非常有意义的卦啊，可以说它是把整个的推背图和人类甚至人类的历史时代分开了两半啊。从四十九项之前的第一项到第四十八项是从乾卦变化过来的。那么我们知道，像太极生两仪啊，哎，这么多人找我呢， <laughs> 那么。 太极生两仪啊，阳极则阴，阴极则阳。如果从乾卦慢慢变化，变化到尽头，就变成了就变成了坤卦啊。乾卦六爻皆阳，那坤卦六爻皆阴啊。那么第四十九项就是坤上坤下的坤卦，极致之坤啊。这是一个可以说是中国啊，以中国为视角的啊这种历史的一个十字路口。 或者说是一个巨大的转折点，它怎么概括的话，我跟大家讲讲。比如说，商谷少人口，玉角时期潮，帝国称帝雄，纷纷是英豪。啊，一个玉人口内提，这不，我认为他不念祸啊。分南分北分东西，六爻占尽文明线，七步星罗日月起。啊，那么。 我们看这个坤上坤下这个图，啊，八刀相连，一刀向上，或者说是嗯，一二三四五六七刀相连，一刀向上也可以。它实际上呢，就是说，呃，正好说是坤上坤下这个坤卦的一个图，用图来解释，啊，而且它和称和讼之间也都是紧密相连的。就是说，山谷少人口。 那么山谷少人口的意思就是“谷”字儿， <coughs> 去掉“人”和“口”就是“八”。啊，玉角失其朝，那么把“角”字去掉“朝，就剩下了一个刀，啊，利刀。帝呃，帝国称帝雄纷纷是英豪，这里你就能看出来，这里想篡改是改不了的。比如说山州炒人口，最后剩了一个这个。 剩个八，玉角石桥剩了一个刀，就是八刀的意思啊。八刀呢，就正好和这个图是相对应的。你这么一改的话，啊，哪怕你改个字或者改个顺序，就联系不上了。也就是说，这至少这卦这一项是非常精准的。那我们再看他写了什么啊？呃，一个玉人口内体，那么玉人口内体，它在重庆的繁体字里边。 啊，你可以认为他是把“或”字放在了一个口字之内，啊，念国。在古代汉语里面啊，尤其在唐时期的古代汉语里面，国人并不指的是随便一个老百姓，一般那种国人呢，他指的是就中产阶级或者叫士大夫阶级以上吧，能称之为国人。呃，你把它延伸延伸到现在的意义呢，大概就是说。 能够影响政治进程的人，至少呢是中产阶级以上啊。像其他的大多数的平民百姓，对政治进程的推进，可能在古人看来没有那么重要，或者说用这种方法把这两个人群给分开了。那么，一个育人口内体，那实际上就是说一个有政治权利的一个士大夫阶层以上的人。 或者是贵族，啊，从前古代国的最基本的意思是城墙以内的，啊，呃，人为国人，城墙以外的人，啊，种地的这些百姓，那不叫国人。大家明白这个引申义了吧？所以这个一个育人口内题呢，大概就是有那么一个贵族阶层，喊了一嗓子。 <laughs> 他这么一喊之后呢？ 就分南分北分东西了，然后呢，这个东南西北各自可能相对就开始逐渐独立了。六爻占地文明线，也就是说，等这六爻啊上下两个相全部变完之后，也就是说，整个这一个章节未来七项变完之后，文明才会出现啊。那么星罗棋布日月起，这样子的话呢，啊。 未来才真正的走向那种阴阳调和啊，等等这种万事太平的现象。也就是说，这是进入真正文明之前的最后七项，大概是这么说的。好了，那我们把这关于现在和未来的一个总体概括先把它说完。接下来就是现在发生了什么，就是第五十项，我跟大家讲过这个魁丑啊，坤上震下的复卦。 比如，呃，它的图呢是一个埋在浅草里边儿，啊，头埋在浅草里边儿，这么一只老虎。衬说啊，水火相战，时穷则变，天下起源，社会人间。虎头人与虎头年，百米隐藏不值钱。豺狼往地街中走，啊，豺狼结队集中走，波尽风云始见天。这里边儿，嗯，我都快说说的说了无数遍了。关于虎头人呢，我依然坚持啊，这里边的虎头人最必须要涵盖。 啊，习近平本人，我也说了，在古人看来，他应该叫虎头山人，啊，嗯，至于啊，其他的虎头人，在虎头年也，嗯，也很多都倒了大霉，尤其是那些大人物，啊，比如说江泽民属虎，他在虎年没了；，有人也说这个伊丽莎白女王属虎，虎年也没了，可能人家古人在写的时候，这个虎头和虎头人本身就一语多关吧。 当然了，这一个第五十项并不是一年的概括，它是按照这个总章的这么一个划分，啊，至少是十几年的这么一个分布。因为啊，到了下一个总章的时候，那已经离世界，离世界大同不远了，啊。好，我们且以这个整本的推背图里面的时间顺序的最小值。 去计算这个时间跨度，那么这个复卦所涵盖的内容也至少有十三到十五年，啊，那么这个时间段里边是从哪年开始的？那么我可以从上一部分哪年结束的为开始，比如说九十九年成大错是一九二一年到二零二零年，那么第五十项的开端就是二零二零年到未来的十几年，这就是我们要说的当下和短时间的未来，好吧？ 那么，首先，二零二零年，啊，二零二二年，啊，胡头人、胡头年都到了，我们又看都发生了什么了？那么，接下来会发生什么？就是我们即将面对的事情。比如说，很可能是从二零二三年开始，是不是？那么，事情水火相战了，时穷则变了，真相起源呢？哎，好吧，真相起源这个词儿啊，我们。 等下再说，啊，说贵人见。下面按照这个句子的顺序，接下来紧接着就是百米营藏不值钱了。至于豺狼结队接中走，还没有到那么快。这两天我也在反思，我说把这些，把这整个一项啊，都把它放在二零二零年有点过头，啊，毕竟它是对一个时间段的描述，啊，我们可能对在新冠期间啊，各种各样的大白啊。 啊，各种各样的这个狗腿子们啊，干的那些事情，都觉得是豺狼的行为了。实际上，按照这个说法，在百米营仓不值钱之后，那么这个所谓的豺狼结队的接中走的这些人，可能比我们想象的还要恶一些。也就是说，我们如果没碰到百米营仓不值钱的时候，啊，豺狼还没有出来的那么快。 那么紧接着，二零二三年要开始发生的事情就很容易推算出来，啊，呃，大米不值钱，在古代，古人啊，把这种粮食，当做是一种最重要的流通性货币，甚至呢，它是整个国家的战略资源，什么都没有粮食重要，那些货币呢，只是一个临时的一种，就一般等价物，啊，真正的硬通货，啊，不见得是房子地。 但是粮食是要一定一定要有的，所以说这里边所谓的“百米银仓”不值钱，那很可能就是说指的是类似于通货膨胀的东西，东西很多很便宜，啊，然后呢就非常类似于经济危机的东西，啊，东西卖不出去，价格太低，啊，这个， <laughs> 呃，内内对于内部和外部有更多这种因素。 对于现在的经济危机，我相信大家比我都懂。那么，二零二三年很可能就是这个经济危机的开始。好像一切都开始复苏了，但是我相信，在这种所谓的啊啊一个危机的过去，还有更多的危机在潜伏中没有爆发出来。啊，我们可以看到整个中国大陆的这些产业啊出现了。 出现了多少的萎缩？我也跟大家讲过关于房地产和所谓的中国中国大陆党所掌握的这个金融的一些要点吧，啊，唉，中国的房地产那就是割韭菜的一个屠宰场，啊，它是真正的所谓的百米的这么一个谷仓，呃。 党用这种方法来割韭菜，但是啊，这两年呢，为了保持所谓的经济增长率、GDP 增长率，啊，原来的那些啊拆东墙补西墙的方法已经玩不下去了。特别是啊，为了保持房地产这个最重要的行业一直保持着这种啊体量和增长速度，各省市的城投债重要的最重要的功能就是以上峰的意思。 来给整个房地产来兜底，这个游戏规则我可能没跟大家讲过，好，这样兜底兜下去的话，一旦没没有人接盘了，那城投债是维持不下去的。原来的游戏规则呢是政府卖地，城投债兜底，啊，如果政府卖地卖不出去了，城投债兜完底，那至少有个地可以抵押，还可以运转，啊。 那么今年开发不出去，建不出去，地卖不出去，盖不成房子，没有韭菜接盘，可以明年继续。啊，从前这是兜底的方法，但是大部分的地呢还是有的卖的，房子呢也有人接盘，但是这些年呢，尤其近些来近两年的疫情，让接盘的人越来越少。啊，还好还在录，让接盘的人越来越少。那么城投债要兜底的压力越来越大。 以至于大部分地方，除了北上广这种一线城市之外，当然合肥是个例外啊，得回头再说。啊，大部分的这些城市，开发率越来越低，交房率越来越低，啊，买房的人越来越少，就不得不逼着彭户在一直兜底，一直没完。如果这样再继再继续下去的话，一旦房地产兜不住，那所对应的就是啊这个物价。 或者说，整个经济体系的一个崩溃，真的要到百米银仓不值钱的时候了。那时候，党所能做的，真的就只能苦一苦百姓，苦一苦商人，能抢多少抢多少，能延迟一会儿是一会儿。他对这种病入膏肓的体制，已经无能为力了。除非自己改革自己，那怎么可能呢？好了，这不是今天我们要讲的内容。 啊，那关于二零二三，我觉得按照书中所写，就应该是危机的一个开始。这个危机主要在经济方面。那么未来的十几年，就正好把接下来的这三句一一应验。首先是经济逐渐开始走向危机，这种可持续性的竭泽而渔，就真的不出意外的出意外了。然后为了稳定形势，不得不采用越来越多的维稳力量。 啊，就像豺狼结队集中走一样，等到十几年，那么我们看乾坤，乾指天，坤指地。那么我们从，呃，属于女子上纲强，啊，说不定啊，这个，呃，明年选出来这些，这股力量的领袖是一个女子。但是一般来说，古人不会特指一个人的，啊，所谓的女子，主要的指的是坤，坤德啊，呃，男为乾，坤为女。 啊，这也都是可以的，可能这是一种比喻吧。说这种，呃，坤德感四方，重建中天新气象，普年一六寿而康。这里边也能看出来，这一项的长度大概是十六年，也就是说，从现从二零二二年或者二零二零年开始的十几年之后，波剧风云始见天了，见了一个什么天呢？就是接下来的十六年。 阴阳和，中国很可能出现除我党以外的啊共中共以外的两个党，非常像台湾的这么一种情况，啊，呃，这由这两个党来这个共同进行执政。至于执政的方法，那么就很可能像尧舜那个样子，尧舜二帝同时存在，相互之间呢有一个相互监督、相互成就啊、相互制约的这么一个关系。坤顺而感啊。 那么“顺”这里边这个词用的非常好，嗯，很可能呢，最后波风云的时候，啊，有我我我们也能想象得到，很多人需要让中共解散、中共下台，对不对？那么最后可能到到了这个关键时候，有人站出来，啊，双方进行了妥协，啊，要求共产党下台那些人最后啊。 啊，还是给了我党一口活路，一口气儿，是这么一个局面。所以说，未来呢，这十几这十几年呢，大概是这么一个一个状况。如果大家想知道在未来是什么样子，我想我也可以告诉你。啊，比如说这个十六年之后，这种共同执政过后发生了什么？这彗星乍现，不利东北。啊，然后我们看。 吴楚依然有帝王，门外来客终不久，乾坤再造在脚康。这个就非常的让我，让我感到激动，因为在我看来，我们在座的大部分人寿命也就能看到这一天为止。啊，哎呀，门外来客终不久，可以说近近一百多年的轮，所谓的门外来客就只有马克思列宁主义和共产主义了。嗯，哎，他们终于。 到了寿终正寝的时候，吴楚依然有帝王。吴楚吴越是指的是江浙一带，楚呢是指的湖南湖北一带，这两个地方依然有帝王，那么就还是权力集中制。东北出现了新的转机，那么真正把这些危机和这个帝王也好啊，这个呃还是门外来客也好，全部处理好的。 真正扭转这个力量的这个源头，在是，在角抗，角抗指的是哪儿呢？南极，表面上的意思。但是我看，真正属于中国大陆视角的这个南极，啊，要么是海南，要么我觉得应该是香港，再就没什么了。不可能以南真正的地球南极有一股外星人势力来影响这个时代的变更吧？好吧。 这就是我们有生以来能看到的未来，啊！至于再往后，我们下一代能看到什么， <laughs> 这个有空我再跟大家说吧。嗯，大概就是又过了十五年，啊，前人不计后人踩，啊，在经历了各种危机之后呢，有更先进的这种社会制度，啊，呃，还记得我节目最开始跟大家说的吗？那三个相互给着球那个小孩子。 终于长大成熟了，所以这个大家不要小看这个五十三项大壮项，还是三个人，其实就是当年那三个孩子。大壮项之后就是五十四项了，离最后啊也不远了。未来呢，啊，人类社会啊，或者是中原为主的这个地方。 还是会打一次巨大的这个战争，但未来世界级的大战也只可能有一个了。再往后就是人类共和，啊，袁天罡和李淳风也不再做预言了，可能说也没有必要去再做预言了吧。这就是整个这本书，我今天用了很长的时间啊，以我这点并不多的能力跟大家做一个概括。 能讲清楚多少呢？呃，大家多多见谅吧，能理解到哪儿就理解到哪儿。唉，也总算是总算是把这一年以来跟大家承诺的内容啊，至少稍微填了个坑。最后，感谢大家的收看，我们有机会再接着讲特别图，好吗？好，那我们今天就到这里。 结束的时候就没有定场诗了。我们下次录播节目见。下次我们录播节目接着讲特别图。